Eu non vou agora a, eh, a intentar explicar o que é unha cuestión de orde, porque hai, hai que partir da base de que todos os membros dunha Cámara de Deputados saben o que é unha cuestión de orde. É a que se refira o calero Vou expoñela. Perdón. Bueno, vamos a ver. Esto, a cuestión de, é a seguinte. A mí gustaríame que os que estamos facendo dende a oposición un esforzo constante porque nesta Cámara se poda falar con liberdade, pois que non sexamos sistematicamente cortados Unhas veces, pois por bueno, pois determinadas actitudes que hai na banda da lo, que francamente non son precisamente de respeto a quen está falando, non? E por outra banda, a veces, pois con intervencións da presidencia que non comprendo moi ben. Ben, señor Beira, xa no, entendí. Pero, un momento, por favor, estou nunha cuestión de orden, non estamos Bueno, pero a cuestión de orden non será un debate parlamentario, no, no. señor Beiras. Entón remate, por favor. Quero decir que o léxico, eh, por exemplo, estúpido, é unha palabra que non constitui un improperio nin un insulto, pode ser un epíteto. Ben, ten o mesmo gracias, etimo, señor... Perdón, ten o mesmo étimo que estupefacto. Estupidez ten o mesmo étimo que estupefacción. Incluso... Señor Beiras, agradezo perdón, a súa elección. Pero, por favor. Pero que xa está ben. Non, que non xa está entendim... ben, decido eu. Si, xa entendimos por, por que a non, cuestión non, de orde. Non, non, señora, non. É que é moi importante que razonemos en portugués, é dicir, no dialecto meridional do galego, Señor como, Beiras. como dicen os filólogos, incluso di estúpido no sentido mesmo que estupefacto, ou outra cosa que en español se diga outra maneira. Señor Beiras, e moitas se gracias. galego, os que sabemos galego sabemos o que decimos. E por favor, por favor... Moitas gracias, señor Beiras. Ben, moitas gracias. Señor Beiras xa non ten a palabra e non quero ter que chamalo á orde. Vamos a ver, señor